Good oh, morning. Sì, eh, qui sono le 10 e un quarto, non proprio, quindi in questi casi mattina prestissima, nemmeno proprio mattinata tardissima, ma mattinata ta tarda un po' presto, diciamo. Eh, mister, master, maestro, oh semplicemente, oh... semplicemente David Lynch It's March 2 2022 and it's uh, it's Wednesday it enables a clear morning very still right now uh, 53 and 6 Fahrenheit around 12 Celsius and this means that uh, è quella giornata veramente veramente veramente veramente fredda come in questi giorni in questo periodo ma come sempre per me non lo è e questo dirò fino a sopraggiungere la primavera invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combattere il freedom. Sì, per quanto riguarda il video sui pensieri, appunto poi, eh, come sempre, è separato da questo me da iniziano, però non so se oggi lo faccio perché non so se effettivamente ho cose da dire, forse stesse cose di ieri, vediamo un po'. Anyway uh, see and you all just see from the window It seems that this afternoon we live uh, on the same degrees of this moment or that the temperature will be going up to uh, qualche grado in più, a few degrees more, but um, comunque non lo so, uh, come dico sempre la mia frase cult, uh, le cose possono cambiare sempre da un momento all'altro, infatti poiché non mi fido, eh, in questi giorni appunto quel pomeriggio è stato brutto tempo, potrebbe anche essere così appunto anche in questo pomeriggio, but however with this atmosphere in this moment, it seems that it looks like that we are going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way. Ovviamente nel caso all along the way qui altre 5-5-6 ore perché poi alle 5 ovviamente eh, fa sera comunque comunque sembra che ci saranno ma appunto non mi fido comunque vedremo vi aggiornerò casomai la descrizione perché il video lo carico poi più tardi non lo carico mai quando lo, lo, lo giro diciamo Say this so from the mythical window with the colored curtain sublime oggi nulla da dire and it's green star shooter behind me on the top not visible in fact in the shot and finally from my <laughs> mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG IPG 625 Have a great day in all the people fall of the Chandra Reports, un saluto veramente a tutti, eh, appunto, ho al video sui pensieri, ci vediamo, a domani, have a great day!